cabells de colores, pinturas y traïcions. Oh a un astronauta la cançó seva astúcia el va fer lliure. Lluitant contra lleons, carmels i bastons, xop i malaurat,